Bueno, vou vos enseñar como facer que un robot Lego eh, camiñe seguindo unha liña negra no chan. Ah, primeiro, como viste, despois despuxenlle ao meu reto Marta para encontrarlo despois ao descargar un robot máis facilmente. O primeiro que fago é poñer un bucle para que o robot repita a acción que quero, que é o que queremos. Despois poñolle unha condicional como está en touch sensor, pois poñámola en light sensor, é dicir, en sensor de luz, para que detecte, neste caso, a claridade ou non do chan e poida seguir a liña. A continuación, collemos as rodas e poñémolas coa variable B e, para que paren. E despois, na abaixo, tamén collemos outras rodas, poñémolas na variable contraria, C, e tamén facemos que paren. A continuación volvemos a coller outras rodas e poñémolas seguidas ás que xa tiñamos. Na de arriba vamos poñer na C, que sería o contrario ao que puxemos antes, e na de baixo poñemos a B, que sería o contrario ao que puxemos antes, e poñémolas para que anden limitadamente. Con isto o que facemos é que o robot pare para detectar a liña negra e consiga encamiña, encamiñarse na súa dirección. Agora eh, vou vos enseñar como descargar o programa que acabamos de programar no noso robot. Primeiro conectamos o cable USB tanto ao robot como ao ordenador. Despois simplemente lle damos a descargar cando xa se descargou, buscamos o programa no noso robot, que é bastante doado, xa que lle puxemos, pois no meu caso, Marta. non mi dava beh quello